Музыкальный канал, музыкальный канал. Да-да, мы с вами на музыкальном канале. Вот он какой, музыкальный канал. О, oh, бэйби, мы поем здесь, и все любят нашу музыку. on Love.